والدي؟ اه ايه والدي يعني مش فاهم وانا مش والدك ولا ايه؟ ما انا عارف انك انت والدي <laughs> الله والدي تسرقني يعني ولا إيه؟